გესალმებით. სანამ დავიწყებდე ძირითად თემაზე საუბარს, გამოიწერეთ ჩემი არხი. დღევანდელი ჩემი სასაუბრო თემა იქნება უნივერსალური ენერგიები. უნივერსალური ენერგია, ანუ ღვთიური კოსმიური ენერგია. რას ნიშნავს ეს? ნუ ღვთიური ენერგია, ასე თუ ისე ყველასთვის ნაცნობია. მაგრამ აი უნივერსალური ენერგია ეს ალბათ ბევრს არც გაუგია. უნივერსალური ენერგია იგივე მადლი, ღვთის მადლი, ღვთის ენერგია, კოსმიური ენერგია, რომელიც ზევიდან მოდის. რომლის გარეშეც ჩვენ ერთი წამის ვერ ვიქნებოდით ცოცხლები. ღვთიური ენერგია აღწევს ჩვენამდე ის ასულგნულებს მცენარეებს ნებისმიერ სულიერს დედამიწის ზურგზე ღთიური ენერგიის გარეშე უჯრედიც კი ვერ გამრავლდებოდა ბუნებაში უჯრედი რომელიც შედგება თავის მხრივ მოლეკულებისგან ატომებისგან და კიდევ უძველესი უძველესი უჯრედებისგან რომ არ გამიგზავდეს საუბარი მინდა აა მინდა შემოგთავაზოთ დღეს ასეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ვარჯიში კი არ არის ეს უფრო სწორად რაღაცა აი სიანსი კმედება რომელიც დღეში რამდენჯერმე უნდა გამაკეთოთ აა მოგესალმებით დღევანდელი ცხოვრება ძალიან стресებით არის ასე. ჩართავ ტელევიზორს, უარყოფითი ინფორმაცია მოდის, ჩართავ კომპიუტერს, უარყოფითი ინფორმაცია შეედავ სოციალურ ქსელებში. ეს რა თქმა უნდა ჩვენს ჯანმრთელობაზეც აისახება, ჩვენს ფსიქიკაზე, ჩვენს განწყობაზე. მე გთავაზობთ ასეთ ენერგეტიკულ ვარჯიშს. ეს არის დაკაკუნება. დღეში რამდენჯერმე აი ამ სეანსის შესრულებით თქვენი გზნობთ რომ თქვენი ენერგეტიკული მდგომარეობა გაუმჯობესდება თქვენი პოზიტივით თქვენი თქვენ უფრო პოზიტიურები გახდებით უკვე ნაკლებ ყურადღებას დაუთმობთ ნეგატივს თქვენი შემოქმედებით უნარიანობა უფრო ამაღლდება თითქოს უფრო მეტი იდეებიც გაგიჩნდებათ ცხოვრებაში. პირადი ცხოვრება მოგიწესრიგდებათ, კარიერული საქმიანობა მოგიწესრიგდებათ. ამ გარეში ადამიანებიც კი კარგად მოგეპყრობიან და ამითი გაოცდებით. თქვენ ხომ კარგად მოეპყრობით მათ? თუ თქვენ წარმოიდგინეთ ერთსაც კი კარგად მოეპყრობით, აი ამისი სურვილი გაგიჩნდებათ და ტერიც ნუ ბჭალებში თქვენ უბრალოდ მტერი აღარ გეყოლებათ, მტერიც კი კარგად დაგიდგებათ, პოზიტიურად დაგიდგებათ. გამოძობესება არა მარტო თქვენი ფიზიკური მდგომარეობა, არამედ იმუნიტეტი. თქვენ უკვე აღკარათ შეამჩნევთ, რომ ვირუსიც კი არ მოგეკარებათ. ადვილად აღარ გაცივდებით. ქრონიკული დაავადებებიც კი უკან დაიხევენ. და შეუმჩნევლები გახდებიან. ადრე თუ თქვა გაწუხებდათ გული, სტენოკარდიული შეტევები, სუნთქვის გაძნელება ისიც შემსუბუქდება. ის მოვლენები, ავანტყოფური მოვლენები საგრძნობლად შეგიმსუბუქდებათ და შეიძლება გაქრეს კიდევაც საერთოდ უკვალოდ, როგორც გაგრძნენ. აი ეს არის უნიკალური ვარჯიში, უნიკალური სეანსი, ენერგეტიკული სეანსი და მე ამას გთავაზობთ დღეს. ეს სეანსები უნდა შეასრულოთ დღეში რამდენჯერმე? მინიმუმ 3ჯერ მაინც. 3-3 წუთი ხანგრძლივობით. ვიწყებთ აქედან. ეს არის ეგეთ წოდებული კარატეს წერტილი. ვიწყებთ აი ამ წერტილის გააქტიურებით. 3 შემდეგ გადავდივართ თავზე. ეს არის გვირგვინის ჩაკრა, იგივე ენერგეტიკული არხი. ეზოთერიკაში ეს არის მეშვიდე ენერგეტიკული არხი, საიდანაც შემოდის სამყაროდან ჩვენში ეს კოსმიური ენერგია. მინდა კარგად გაჩვენოთ. აი ნახეთ, აი აქ. ვაკაკუნებთ, აი ასე, ვაკაკუნებთ რამდენჯერმე შემდეგ გადმოვდივართ ეს არის მესამე თვალი ყველასთვის ცნობილი მესამე თვალის ადგილი ესე ვაგაკუნებთ შემდეგ საფეთქელთან ვაგაკუნებთ ასე შემდეგ თვალის აი ამ ადგილას უპესთან თვალის უპესთან შემდეგ ცხრისა და ტუჩ შორის აი ამ ამ ზონაზე შემდეგ აქ შემდეგ აი ამ ადგილას, აი ლავიწის ქვემოთ, აი ცოტა ჩაღრმავება რომ არის, აქ აკვაკაკუნებთ. და ბოლოს შემოვიდეთ აი აქ. აი ამ ამ ადგილას ვაკაკუნებთ. უბრალოდ აი ამ ადგილზე წამოიღებთ ხელს და დააკაკუნებთ. შემდეგ ისევ იმეორებ იგივე მანევს თავზე. შუბლზე მესამე თვალის ზონა საფეთქელი თვალი ტუჩი ქვედა ტუჩი ლავიწის ქვეშ და ფერდი ისევ თავი შუბლი საფეთქელი პრიმალის ძვალი ტუჩი ქვედა ტუჩი ლავიწის ძვალი და ისევ ფერდი. და ბოლოს ვასრულებთ მაჯაზე ხელის მოკიდებით. აი ესე, მოკიდებთ მაჯაზე ხელს და რამდენიმე წამი თავდაპირველი აი ესე გაგერიდებით. ნუ შევიგრძნოთ ენერგიის ციркуლირება თელ ხელში. იგრძნობთ აგრეთვე პულსაციას ხელებში, არამარტო ხელებში. აი ეს არის სულ. ამ ენერგეტიკული ვარჯიშის წყალობით თქვენ მოახდენთ სასწაულებს. იმ დღიდანვე დაიწყება თქვენ ცხოვრებაში პოზიტივი, პირად ცხოვრებაში კარიერულ საქმიანობაში. გაიხსნება ფინანსებისა და შემოსავლის არხები. უფრო მეტი შემოთავაზებები გაჩნდება ფინანსური ბიზნესის თვალსაზრისით. ადამიანები თქვენს მიმართ გახდებიან უფრო ყურადღებიანი, უფრო აა პატივისმცემელნი და თქვენც ასევე მათ მიმართ. მოკლედ ბევრი რამე შეიძლება ყველაფერი პოზიტივისკენ და ამას ყველაფერს განაპირობებს ის, რომ ენერგეტიკული არხები გააქტიურდება და შესაბამისად ამ ენერგეტიკული არხებიდან კოსმოსიდან წამოსული ენერგია უბრალოდ ჩვენში უფრო მეტი დოზებით შემოაღწევს. ეს ენერგეტიკული მერიდიანი გააქტიურდება, გაუმჯობესდება თქვენი იმუნიტეტი, თქვენი ძალები, თქვენი ენერგიები და ადრე თუ იყავით ძალიან ისეთი დეპრესიული და ძალიან ფიქრიანი, აი ასეთი ენერგეტიკული სეანსის ჩატარების შემდეგ იგრძნობთ მეტ პოზიტივს, მეტ ხალის, მეტ რწმენას ცხოვრების მიმართ. და დაისახავთ თქვენ წარმოიდგინეთ იდეების წამოვა, იდეები, სხვადასხვა იდეები, საქმიანი იდეები. და თქვენი ცხოვრება რადიკალურად შეიცვლება. აი ესეთი ესეთი სასარგებლო ვარჯიში გასწავლეთ ასე ვთქვათ და გამოიყენეთ ყოველდღურად დღეში სამჯერ. ასე რომ მინდა გისურვოთ ყველაფერი კარგი სიკეთე და ჯანმრთელობა. და რაც თავარია, ღვთის და სამყაროს თანადგომა. მომავალში ვიდრებთ. Thank you.